Neng. Eh iya, Mang. Kok belum pulang? Iya, soalnya ada yang ketinggalan. Oh ya udah, hati-hati. Iya, Mang. Sahabat sinias, baru saja adalah kegiatan produksi film pada eh, kompetensi keahlian atau program keahlian broadcasting dan perfilman. Ini adalah kru kita semua dari program keahlian broadcasting dan perfilman ya. Seperti apa kegiatan pembelajaran dan aktivitas kita ya. Teman-teman semua bisa menyimak video yang berikut ini. Yuk, kita simak bersama-sama. Tepuk tangan buat kita semua. Produksi profil jurusan, scene 4, tag 17. Sutradara Niken, kameramen Lausan Ilham, tanggal 27 Januari 2023. Kamera 3, 2, 1 selamat sore pemirsa Nes TV. Berjumpa kembali bersama saya Raya Ramadania 27 Januari 2023 bersama rekan saya Vincentius dan kami akan membahas program Google. Cut! Kamu mana sih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini yaitu terkait pengenalan alat bantu fotografi. Kenalkan ya, sebelumnya nama ibu, Ibu Sri Rahayu, biasa dipanggil Ibu Ayu. Oh, gitu. Di SMK Negeri okay. 1 Gunung Sindur ini, Ibu mm -hmm. mengajar produktif pada mapel PKK. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Seful Amri STMM Sebagai Kepala Program Keahlian Multimedia Broadcasting Perfilman Tahun pelajaran 2022-2023 Sejarah Multimedia Broadcasting dan Perfilman SMKN 1 Gunung Sindur Multimedia SMKN 1 Gunung Sindur berdiri pada tahun 2014, di mana pada tahun 2021-2022, lulusan multimedia adalah sebagai alumni angkatan ke-7, dan pada tahun pelajaran 2022-2023 masih ada dua angkatan yaitu kelas 11 dan kelas 12 dengan menggunakan metode pembelajaran kurikulum 2013. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi nomor 024 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 SMKN 1 Gunung Sindur melakukan transformasi jurusan atau kompetensi keahlian pada kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Konversi konsentrasi keahlian multimedia menjadi bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif dengan program keahlian broadcasting perfilman yang berkonsentrasi pada produksi film. Visi program keahlian Broadcasting Perfilman SMKN 1 Gunung Sindur menciptakan lulusan yang cerdas, sehat, berakhlakul karimah, serta bernilai seni dan berdaya saing yang tinggi di era globalisasi. Misi Multimedia Broadcasting dan Perfilman SMKN 1 Gunung Sindur yang pertama adalah menghasilkan sinias muda yang berpancasila dan berketuhanan yang Maha Esa, menghasilkan sinias muda yang dapat mengimplementasikan aspek maupun konsep dalam industri perfilman. Ketiga, menghasilkan sinias muda yang memiliki attitude dan soft skill siap dalam dunia kerja industri perfilman. Yang keempat, menghasilkan sinias muda yang kreatif dan inovatif dalam bidang dan produk tertentu dapat mengimplementasikan aspek maupun konsep dalam industri perfilman. Apa saja yang dipelajari pada multimedia broadcasting dan perfilman SMKN 1 Gunung Sindur? Yang pertama, teman-teman semua tentunya akan mempelajari tentang producing atau produksi, di mana pada proses produksi ini adalah pengenalan dasar produksi audio visual ataupun produksi film. Kemudian yang kedua, ya, dalam produksi ini tentunya juga workflow dari pra produksi, produksi, pasca produksi hingga distribusi. Kemudian yang ketiga pada proses produksi ini adalah dasar manajemen produksi, sistem peran asisten sutradara hingga produser pelaksana yang mengatur call sheet, breakdown script, jadwal produksi hingga finalisasi buku administrasi produksi. Kemudian yang kedua adalah uh, eh, screenwriting atau penulisan. Dalam screenwriting, ya, penulisan skenario yang pertama adalah memperkenalkan teori Hero's Journey di mana pada teori ini digunakan untuk membongkar alur cerita karena diyakini bahwa semua peristiwa atau semua cerita sang tokoh utama akan mencari jalan untuk menjadi seorang pahlawan. Kemudian yang kedua adalah mendevelop ID atau ide dasar karakteristik, kemudian juga dasar muatan cerita, logline, premis, tema, struktur tiga babak. Ya, di mana dalam struktur tiga babak ini ya teman-teman semua harus uh, membahas ya atau mempelajari tentang pengenalan karakter. Yang kedua adalah konflik dan yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Selain itu juga teman-teman akan belajar tentang treatment hingga dasar yang cukup untuk menulis skenario film di produksi tentunya ya. Kemudian eh, selain tadi ya producing ya, kemudian juga teman-teman akan mempelajari tentang film story atau sejarah film, baik itu film yang berbasis nasional ataupun film-film internasional. Kemudian yang keempat adalah the tools of director atau peranan sutradara. Peranan sutradara film dan e, metode apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentunya tentang pengenalan ide, pembuatan, kemudian juga script down, storyboard, dan apa yang harus dilakukan ketika menemukan skrip dan persiapan lain. Kemudian yang berikutnya adalah sinematografi. Ini yang menarik mungkin buat teman-teman semua di program keahlian multimedia, broadcasting, dan perfilman. Yang pertama tentunya di sini mempelajari tentang sejarah kamera ya, mulai dari kamera film digital ya hingga peran serta ya atau e, peran dari sinematografer itu sendiri. Kemudian juga mempelajari tentang teori konsep visual yang harus diketahui termasuk e, membaca e, storyboard, kemudian juga membuat ide hingga konsep dasar penggunaan e, kamera. Membuat konsep bagaimana melakukan eksekusi pada produksi e, berlangsung. Kemudian yang berikutnya ya pada tahap akhir ya dalam sebuah produksi tentunya adalah post production. Di mana di sini akan membahas tentang sejarah film editing, dasar-dasar software editing, uh, baik yang uh, eh, non linear dan juga tentang teori editing ya. Kemudian juga mengeksekusi dari dimensi editing continuity ya dimana yang pertama adalah tentunya uh, metode montage dan lain sebagainya ya demikian uh, pengenalan singkat tentang multimedia broadcasting perfilman SMKN 1 Gunung Sindur ya saya akhiri bila taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Intan Nuraini dari Broadcasting Perfilman. Alasan saya masuk ke Broadcasting Perfilman itu karena yang pertama, saya ingin tahu tentang dunia perfilman. Karena jujur, saya sangat tertarik dalam produksi sebuah film. Dan kebetulan saat mencari sekolah kejuruan, banyak sekali rekomendasi sekolah-sekolah, tetapi di SMKN 1 Gunung Sindur yang membuat saya tertarik untuk masuk ke sini karena jurusannya yang ada broadcasting dan perfilman. Untuk sistem pembelajaran di broadcasting dan perfilman itu terbilang asik, bisa membedakan waktu saat jam pembelajaran dan jamnya santai. Biasanya di awal pembelajaran akan diberikan teori dulu baru melakukan praktik. Atau terkadang sebaliknya kita dibawa untuk praktik dulu baru dijabarkan segala teorinya. Untuk keseluruhan ini termasuk yang terbaik, karena menurut saya cukup menggambarkan dunia industri yang sesungguhnya. Untuk fasilitas sendiri lengkap dan sudah keren-keren. Pasti sangat mendukung untuk setiap pembelajaran, contohnya saat radio. Kita sudah punya, bahkan kita sudah bisa melihat langsung gambaran studio secara nyata. Di sini juga yang menarik ada siaran live TV dan tentunya benar-benar seperti kita sedang berada di studio live stream untuk acara berita atau sekedar talk show. Dalam film ini yang menarik karena kita memproduksi film dari mulai mempelajari alur, menulis naskah hingga tahap produksi filmnya. Alat-alat yang memadai juga sangat membantu kita dalam melakukan syuting. Semuanya sangat menarik dan tentu sangat senang untuk mempelajarinya, karena kita benar-benar merasakan sebenarnya dunia industri itu seperti apa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Satri Pamungkas selaku alumni multimedia SMKN 1 Gunung Sindur angkatan tahun 2020. Saat ini saya bekerja di salah satu percetakan digital printing di daerah Pemulang. Ehm, selama saya belajar di SMKN 1 Gunung Sindur, saya memperoleh banyak ilmu yang sangat bermanfaat di dunia kerja untuk saat ini. Dari beberapa ilmu yang saya dapat di sekolah sekarang, saya bisa mengaplikasikannya contohnya seperti desain grafis dan editing video yang didapetin sih banyak banget awalnya dari yang nggak bisa desain jadi ngerti desain nggak bisa fotografi jadi bisa fotografi nggak bisa ngedit video jadi ngedit video banyak banget dan itu kepake sih di dunia kerja ini banyak buat foto produk ataupun desain produk yang benar-benar eh, kepake banget pembelajaran di sana seru sih hmm, ngajarinnya enak gampang gampang dimengerti mudah dipahami seru gampang enak lah pokoknya gurunya saya kasih um, cara ngajarinnya seru mudah dipahamin oh diresapin wah apalagi diresapin tuh pasti paham banget salah satunya guru saya itu Pak Saiful orangnya humble banget dia pinter banget keren lah pokoknya fasilitas yang saya dengar-dengar makin sini semenjak saya lulus fasilitasnya semakin lengkap sih ada drone kalau nggak salah ada gimbal itu wah itu luar biasa zaman saya dulu belum ada sekarang udah ada semua makin lengkap sih makin keren sekarang perubahan jurusan dari multimedia ke broadcasting berarti sekarang lebih fokus belajar untuk di industri perfilman ya bisa ada yang kameramen editor lain lain ya berarti semakin luas prospeknya ya untuk um, jurusan baru ini harapan saya untuk jurusan broadcasting ialah jurusan ini adalah jurusan yang sangat bagus di mana jurusan ini adalah bekal awal dari era teknologi di masa sekarang maupun yang akan datang. Semoga bisa membuat karya film yang hebat untuk Indonesia. Pesan untuk kalian semua, jangan bermalas-malasan, jangan terlalu banyak bermain-main, lebih giat lagi belajarnya, dan juga kalian cukup fokus ke satu kalian yang kalian sangat minati serta memperdalam ilmu tersebut. Jika kalian ingin bisa atau menguasai semuanya, belajarlah dengan perlahan, tidak perlu terburu-buru agar lebih matang dan bekal untuk pengembangan teknologi di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.